2000! E saudação internauta, seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Blitterando Jogos! Nós estamos jogando desde 94, se você quiser ver os vídeos anteriores é só conferir a playlist correspondente. E eu vou escolher Máxima, King, Clark e o Salva Fichas. Sim, o Gordão! É só o que está faltando no Coffee 15 para eu completar o meu time. E a primeira luta é contra o time do Fatal Fury. Começando por Andy. E... Ah, Blue Mary. Rolada dele. Isso. Carta. Isso, prende no canto. Solta aqui. Toma! O primeiro já foi. Está para lançar o The King of Fighters 15. Toda semana sai um trailer novo. E o meu time já está quase formado. E agora, Joe! Olha o combo! Toma, bolada! Isso! E agora, Terry! Olé! Ah, não pula não! Toma! É isso aí! Primeiro match já foi! Vamos pro próximo! E agora, os Psycho Soldiers! Começando por Atena! Round 1! Fight! Psycho Psycho Segura essa menina! Vai escapar não! Olé! Isso! Solta! Curio! Curio! Ha! Ah, moleque! E agora, sou? Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Toma! E agora, BAL! Olé! Ah, tomara que Ball volte no top 15. Beleza! E vamos em frente! E agora o time do Art of Fighting, começando pela King. carregada nela. Isso, prende no caco. Toma! E agora o Robert! Loba! Opa, cuidado que esse é difícil, hein? Vai, vai, vai, vai! E agora, Takuma! Ah, por debaixo da magia. Vai lá, King. Isso. Toma. Ah, moleque. E vamos em frente. Invasão, invasão, invasão. Todos os sistemas prontos. Já pode começar. Destruir planos de zero. E agora, Kula! Round 1, fight! Sistema restaurado. Qual foi a causa? Deve ser o anti-K. E aí, tá curtindo o vídeo? Quer mais vídeos como esse? Então já sabe, não esqueça do like! E agora o trio das garotas! Ah, Kazumi! Ah, tomara que Kazumi volte no top 15! Ah, maldita! Ah! Ah, moleque! Ah, Nasakenai! E agora, Hinako! <laughs> Ela luta sumô. E agora, Yuri! armo! Ora! Rapaz, o Shang de armo é terrível! É isso aí, somos os finalistas! Olha o Raiden aí! E vamos em frente. E agora é a vez do Máximo entrar em ação. Ha! Eu escolhi a Cherry de Strike. E agora, o time da Coreia. Começando por Choi. Ha! Cuidado com esse é perigoso. Vamos lá, Máxima. Dê o seu máximo. moleque! Chang e Choi não podem faltar no COF 15. Seria um absurdo. E agora, Kim!

Pegou! Isso! Beleza! E agora? A batalha final! E agora, vamos para o chefe! Ah, olha aí o bandido! Quebra a cara dele! Fui! Fui! Toma! Curio! A capa maldita! Ah! Zero podia fazer comercial de pasta de dente. Isso que eu chamo de um zero à esquerda. Você é um zero à esquerda. Entendeu? Toma! Maldito! É, sobrou pro Shang de novo. Vamos lá! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai! Boa, King! Isso! Beleza! Derrotamos o Zero! Ih, olha a Kula. Então é isso, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Conto com a sua presença no próximo vídeo. E até a próxima!